Hər kəsi salamlayıram dostlar, mən Real Smailov, Kaliforniyası salamlayıram. Bu günləri Amazon Fresh-ə gedirik, deyilənlərə görə orada ə, e, şey yoxdur, ə, e, satıcı yoxdur. Kar kartı götürürsən, kalyaskanı götürürsən, girirsən, hər şeyi belə alırsan, axırda da çıxsan, hər şeydə Amazon application-dən ödəyirsən. Sözünüzü bilmirəm necədir, bir dəfə videoya baxmışdım, bir nə, çoxdan idi, yadından çıxıb şey. Özüm də indi videoya baxmadım ki, gedim orada özüm o təcrübəni yaşayım, görüm hər şey necə baş verir, sizə çəkib göstərəcəm. Yəqin sizə də maraqlıdır. Təbii ki, ailəmlə bir yerdəyəm, tək deyirəm burada. Uşaqlar da mənim yanımdadır. Aytən də indi hazırlaşır, gəlir. Nuş olsun. Hə, Amazon Fresh deyib gəldi, amma adı kartlardı burada, nə isə. Başa düşmədim bu söhbət nə söhbətdir. Hə, try Amazon Fresh dash card inside. Nədir? Okey, əpə girmək lazımdır. Bebiş gəl bura hələ ki, yanımızda qalın sonra. Hey, siz gəlin bizim yanımıza, xahiş edirəm. Özüdən çıxmayın. Mə Mələk, bacını bir dənə şey elə. Sign in with your in-store code in the Amazon app. Belə bir şeyimiz var. Hə, bunu bilmirəm. مریم Cebra. من هوم button install code sonra da bunu burada tutsam Go ahead and take it off real I'm scrolling up for me. Is that the right card you want to use? No. That might be the reason. Ah. Bu future diye ama. Ee? Bu future'dı. Niye böyle fikir açsan? Çünkü bak. Biraz screen. Wow. small cart. Wow. Meryem sen ne alacaksın? Um, snack. Seriously. Future. This is future. Yes, I'm not going on. Okay, burada tutorial var, necə eləmək lazımdır deməli bunu skan edəcəyik və avtomatik burada qiyməti yazılır. Baxın, ətli götürəndə də avtomatik silir. Bunu yazdı. Kolanın qiymətini gördünüz. Mağaza özü Çox da böyük deyil, amma belə normaldır. Amma kassa da var burada. Kartlardan da istifadə edə bilərsən, kassadan da istifadə edə bilərsən. Hər ikisi var. Burada görürsünüz e, kameralar var, skanerlər var. Bu tərəfdə də var eyni şeylər. E, burada öcə bilmirəm də tarandan sonra qurt dağıyaram. Görəm başqa nə var, nə yoxdur. İndi uşaqları gözləyirəm, soyuqdur bura getdilər, geyindilər. Geyinməyə, geyinsinə gəlirlər. Bazarlığımızı davam edirik. Adi marketdir də, yəni belə böyük bir fərqi yoxdur. Okay, bunlardan götürmək olar. Tomato olanları. Pomidor. Bundan olanlar. Ay, mələk gəldi. Mələyim gəldin. Mələk, qalın bizim yanımızda da. Çox incitdi bizi. Bilmirəm, bilmirəm. Götürdülər, apardılar. Hə, baladasını götür ki, hə. Yer olmur xaldan etdirsən. İndi bunu düz düz qoysan, afsə oja skan elədi. Qiymət də burada yazılır, bax. Calculate eləyəcək, so. Total 4 dollar. Həm də göstərir ki, burada total nə qədərdir. Gəl bu nə belə də o 100 dollara nə almaq olar. <laughs> Amma 100 dollardan çox çıxacaq. 100 dollar. Aha. tərəfində canımız qurtardı amma. Sudan canımız qurtardı, hə. Gəlin gedək bu tərəfə. Gəl. Burada abur-cuburlardır. Bu abur-cubur lazımdır bizə yoxsa. Bu tərəfdə də şeydir. Şampun lazımdır. Şampun lazımdır. Deməli, ə, Yumurta götürdük, qiymətini görürsünüz. Bir də fan krem götürdük kofe üçün, onun da qiymətini görürsünüz. Hər iki 24 darlıq bazarlıq eləmişik. Restimə də belə rahat baxa bilirsən. Aynen. Gör hansı yerə, gör hansı vaxtda gəldik, sağ deyil. <laughs> o Burada gələcək burada insan əməyinə ehtiyac qalmır. Bu çörək olan yeridir. Bu adı töredir, bu bakery törəgidir. Yani buradan hazır bişirirlər, verirlər sənə. İtalyan, nə bilim, fransızlar böyle törəklər olur. Biraz da baha olur. Məsələn, burada nədir? Garlic bread. Hə, sarımsaqlı törək. 6 dollar o ne törəkdir? Bax bu şey sındı, bilirəm. Burger sındı. Deməli bu çörəyi aldı. İndi qiyməti hesablayır. 3.99. Bu çörək burada deyəsən ucuzdur mən aldığımdan. Götür. Hə, bundan alıram mən. Va, dedilər içəridə işçi yoxdur. Adamdan çox işçi var burada içəridə. <laughs> hə, mələ. Nə qədər işçiləri var. Sənin də uşaqlığın tutdu. Qaldın, qaldın, indi qucaq istədin. Əlim qırılır. Ağırlaşmırsan ha Məryəm. French fries. Abla yuxarıda da var da bunların gidiyindən var. Yuxarıda da var. Mən onu alıram 2 netiyə. Ha, burada bahadır bax. Ebiyə də bir dənə al. Ebiyə. Bu da bahadır. 1 dollar fərq edir. 150 çıxar. Ja, gayet 110 metre. Barkod ana, barkod. Arkaya, düz barkod olan yerine salacağım. Şu. Okay. Barkod olan yerine salmayan da onu skanələyə bilmir. Okay. Bu kağızı skanələmir, bu barkodu skanələyir. Əvvəlində baxmışdım mən burada, screen-də görsədirdi onu. Aytan xanım. 55-ci doldu deyəsən. Neçə vaxtı tək gəlirəm bazarlığa. İndi bunlarla gəlmişəm. Ayda, zülümdür mənim üçün, zülüm. Necə yorulurlar məni bunlar. Çox pis yoruldu amma. Bu nə necə? Məndən bir başa çıxacaq? Hə, bir də səndən çıxır da. Okay. Receipt eləyə, you receive Mm-hmm. Okay. Kaya. Okay. What is in payment. Nada. Amazon Dash Perfect. Okay, daha satisfied'sen yoksa yok. um, böyle. Someone satisfied. What issues did you have with uh, Amazon Dash? Too small. Mm -hmm. uh, negative checking. Navigating, thank you. Car is to handle and stop car. Around there? Okay. Bir tane de ne? Adi kart gətir. Yəni okay, bu marketdən çıxdı. Maraqlı təcrübə idi. Ee, üstün cəhətləri nə Aldığım malı skan eləyəndə orada avtomatik həm qiymətini görürsən, həm də ki üst-üstə gələndə hesablayırsan sən ki nə qədər pul çıxır səndən, çıxacaq səndən. Sırada qalmırsan. Bir də ki e, gəldin, düyməni basdın, ödədin, qoysan sumkalarına çıxsan çölə. Bu, sumkalar da free idi məsələn. Hə, sumkalar da pulsuz idi, kağız sumkalar, amma belə normalda olar pulla satılır başqa marketlərdə, Rifes-də falan. Hı Amma burada pulla idi. Yəqin biraz bilirlər ki, qiymətlər bahadır, yəni onlara pulsuz qoyublar. <laughs> Elə ki, servis belədir. Qiymətləri fərqli idi biraz, var idi fərq. Daşı 1 dollar, 50 sent, belə fərqli qiymətlər var idi bəzi mallarda. Onu da çox bazarlıq eləmədi, yəni bizdə 77 dollar tutdu. Aldığımız çox şeylər yox idi. Smart Finance-da daha çox çəkid var, daha çox seçim var. Yəni, bizə yəqin ora sərf eləyir. İnanmıram bura ikinci dəfə gəlim. Yolum düşsə bunun yanından keçsən də girə bilərəm, amma belə sırf bura gəlim bazarlıq elim yəqin belə şey e, çətin olar yəqin. Eləmərəm bir də. Belə amma maraqlı təcrübə idi. Məsləhətdir gəlin siz də bir dəfə belə deneyin. Yəni deyin ki, biz də bunu elədik bir başqa yerdə bəlkə qabağıza çıxanda o bir balaca təcrübəmiz olar bundan. Belə Nəsə demək istəyirsən? Yox, sən dedin şey deyəcəm, Amerikanların lain sevgisi. Ha ha orada var idi. Ha, orada adamlar var idi. Sırada qalırdılar. Yəni kart götürüb belə çıxa bilərdilər, amma eləmədilər. Nəsə götürüb sırada qalmağı üstünlük verirdilər. Onlar da bir xoşlar gəldi belə. Kim sırada qalsın, xidmə. Hə, sırada qalanda bir danışır ondan bundan bir nə var merak eləyirlər. Bir kastirlə biraz söhbət eləyirlər. <laughs> Bu da mənim bütün Nəsə ruhum açıldı, mələk, Allahım olsun. O nə? American Got Talent, yeah. Bak tura bak turista, gələdəsən minəcəksən və turist olanda bura. Gəzdirəcəksən. Hələ və turs. Mələk də yaxşı da, o qulağımız qan şeylədir ki, o mahnı eşitməklə. Oturanın eyni mahnıya qulaqsın. işte bu. Ve Aa Tremens einen replizieren. Da di- di- di- di. Vay line'a bak. Bak line. Hə uşaqlar. Çox möhtəşəm Tamam, gəl. Yedir. Bağlayın. Bəlkə qalsın belə. Yaxşı, gəl bağlayın. Uşaqlar, belə zooparkda keçsən stendlərin qabağında qalsan, içərilərə baxsan, bura girişdir. Mələk xanım. Hə. Mələk həyəcanlıdır, mələk həyəcanlıdır. Getdik. Əla, şəkil çəkəcəyik də burada. Sonra gedək də buradan gedək. Aytan xanım, neçə idi biletlər? Böyüklər üçün 22 dollar, uşaqlar üçün 17 dollar. 22 dollar, 17 dollar. Əla. Uşaqlar, səmimi deyəcəm, zooparka gəlməkdən xoşum gəlmir. Məcburi gətiriblər və zorla adam necə apararlar. Zorla gəlmişəm. Aytan xoşlayır, uşaqlar xoşlayır. Həm də bu gün axşam da San Diego'ya getməliyəm çəkilişlə bağlı. Sabah çəkilişim var, bir sinin çəkilişim var işlə basa-basa bir dənə də bu zoopark axşam saat yəni qutaran kimi çıxıb qaçacağam buradan. <laughs> Yəni belə vəziyyətdə. Ha, burada alligator var. Məryəm şokdadır, uşaq şokdadır. Əla, gedək. Bu, bu Starbucks-dır, yoxsa boş şeydir, hə. Okey, ad, adım mağazadır, hədiyyələr üçün. Hədiyyələr mağazasıdır. International Marketplace. Yəqin. Hə? Zugril, hə, bu da restoran falanlardır. Security var. Ə, çıxanda girərik də bəlkə bir şey alarıq da buradan. Hədiyyə olsun bizə. Okey, burada nədir burada? Zürafə falan. Bunun bir yəni şəklini çəkərik. Qabanda qalaqdır, bunu çəkin. Sağ tərəfdə nə var burada? Göstərir də. Bu da biz buradayıq, va biz buradayıq. Okey, sağ tərəfdə bir dənə yer var. İstəsən bir dənə gedək. Yox, restroomdur burada. Burada ən oldu. Kola gələrəm. Yox, biz gələr beləsinə gedək. Oo. qəşəng. Yaxşı, sağla götürməlidir. Sağla, sağla, sağla. Ata götürdü. Ata antropkanı götürdü. İnşallah siz azmazsınız da burada. Narahat olmayın. Mən ne? Ayda necə balacadır. Süper. Orada yaşayır o herhalde. Fikir verirsen. Süper. Qəşən bağça bağ da var burada. Okay, belə. Allah, Bakı zooparkına getdim. Öcüyürdüm mən orada. Ey, Allaha and olsun. Yazıq diyor heyvanlara. Onlar ya buraxasan. Yalnız onlar buraxsın da heç adamlar heç eləməz. Çünki acından halları yoxdur hərəkət eləsinlər. Yanında o bir dənə park açdılar. Zooparkı böyətmədi. Birdə da kəsdilər oradan. diye şey bu. Okay, we gotta go. Someone else is here. Evi de o, öfçümün galiba diyor orada. Görsen de yemeği vermiyor olmaz olar görsen. Özden. Flamingo var burada. Bundan Azərbaycanda da var da bu rəngdə. Orxan çəkmiş. Bu rəngdə də var da, Orxan çəkmişdi bu arada. Oh yo, yo, mən bizim Zuldan danışıram. Bizim Zuldan danışmıyor da, nə olur? Mələk təəssüratların canım mənim. Nə qəşəng rəngi var. Exploding. Exploding. Çox exploding olmadı, xahiş edirəm səndən. Black. Black. Bu etaflanır. Bu nə qəşəngdir. Gözün rənginə baxın ağ rəngdir. Şeylə nömrəliyirlər desən, onların adını Ha, nömrəliyirlər. Al tüfə. Aralarında razborka idi. Mələ nə vaxt şəkilimizi çəksən canım mənim? Sən heyvanlar üçün götürmüsən canım. Mənim bizim şəkilimizi çəkəcəksən. Bir dənə family pictures olsun da nə olar ki? İndi o, indi o, indi yuxarı qalxır bəs şeydir. Üzü yuxarıdır bura. Məncə belə uşaqlar yorulacaqlar. Amma yəni təbiət superdir. Möhtəşəm. Bu qurma deyil ha. Bu Griffith Parkın özü bu cür belə təbiəti var. Yəni gəzəndə də ətrafda yəni bunu görmək olur burada. Və e, bu burada təb bu meşələr falan var idi. Üstünə bunlar qurublar bunu. Vay, orada Nə əli? O, flash idin. Malades. Deməli qalxaq yuxarıya. Bir dənə flash ol, bir dənə flash ol. Bir dənə flash ol. Vay vay vay vay vay vay vay. Gəl, <laughs> gəl canım. Hadi fight eləyirlər. Heyvanların səsi gəlir. Bu tərəfdə nəsə belə bağlı bir yer var, ora getmək istəyirik özümü təmiz cunglada hiss edirəm. Gəl heyvanların adlarını öyrənə, ingiliscə. Mən bəzən heç adını bilmirəm. Sıfır, sıfır, əla. Qəşəm cəldirdir. Burada kərtənkələ var. Ördeği diye ördeği var burada bir Ne? Hmm. Dön gelsem ve ilan sallana böyle ortada. Ha? Aha görmüştü. diyor. nümunəli idi o deyirsən. Şalvarın üstündə. Məryəm, sən Məryəm nə deyirdin? Lost olduq biz. Balaca, ay balaca, ay balaca adam. Bunlar bambuksular deyəsən, hə? Aha gəl gəl aşağı düşək. Biraz belə uzun kadrlar çəkirəm ki, siz də buranı gəzəsiz də qısa-qısa verməyim hər şeyi. Mən kim istəsə ikinci, üçüncü spidə qoyub <laughs> tez-tez baxa bilər. Amma kim belə ətraflı baxmaq istəyirsə, yavaş-yavaş bu kadrlara baxa bilər. Çünki gimballa çəkirəm. Biz bura getməliyik. Biz indi düşəcəyik bura, hə? Biz indi burdaydı. Biz buranı gəzdik ki. Nə oldu belə görsədir. Bilmirəm ki, buranı belə görsədir də. Bunu skan eləsən, məhvi götürə biləcək buradan. İstəyirsən? Ata, mən 200 eləmək istəyirəm. Nəyə 200 eləyirsən? Heç sən 200 eləmir. Mən 200 eləmək. Elə, yaxşı, barmağı bas. Hansını istəyirsən? Xəritələyəndə. Astof. Aytən xanım indi barkodu skan edir orada, ona da xəritəni verəcək bizə. Və hər dəfə dayanıb xəritənin qabağında baxmarıq. İndi fillərə olan yerə gedirik. Burada həm də belə işarələr də var. O işarələrdə də yazır ki, yemək hardadır, heyvanlar hardadır, hansı heyvan hardadır. Burada e, göstəri olur deyəsən, amma indi bağlıdır. Covid-ə görə yəqin. Hadi. Maalesef, maalesef. Okey, filler burada. Arası, filler arası burada. Gördüm, gördüm ha. Avul, malades, malades. Burada. Fillər burada olmalıdır, amma hələ ki yoxdur. Çıxarma, çıxarma ayaqqabıları. Nə olacaq? Bacı yanında qal. Bacı yanında qal, geçməyəcək. Bacı səndə. Bacı dişlərim yox. O hazır şəkil deyəm, benim dişlərim görsədir. Bacı Baby, bax buna, baby. Değil baba. Yavaş yavaş. Abla sizi gelecek elinden yiyor. Düşür aşağıya, düşür aşağıya. Cəmaət əməlli başlı geldi. Vay Aytən. Gene yaxşı. Hazırlıqlı gəlirlər. Biz tam gəlmişik bura, hə. Cəmaət əməli hoş dincəlmə gəlirdi. Ya o prosta şeydi. müşahidə. Yəni sözümün üstündə dururam, heç də maraqlı deyil zoopark. Təbiət ondan maraqlıdır burada məncə. Hə, hə, belə. Bax orada. Picture var. Gördüm, gördüm. Picture. Uzaqdayıq, ona görə görmək olmur. Gəlin. Hə, okey, şurada baxın, bax belə. Heyvanlardır. Heyvanlara giriş. Baba skorala baba balaca. Ama şimdi buradan tərəfi bağlıdır. Göz orpaq açıqdır. Girirsən heç nəyə də baxa bilmirsən. Belə uzaqdan baxsan heç nə görmürsən, çıxsan. Bəlkə ən maraqlı gördüyüm budur girişdə. Bir də hə. Bora. You want to go, Baba? Yeah. He's got all day, but I don't. So. Babam görmək maraqlı oldu. Dedi görsən nə buradadır. turtle. Ve yedi, yedi. Good. me veleno. Ma venire gli vedo. Meryem, necəsən canı? Hə? Yaxşıdır, xoşuma gəlir. Meryem yoxdur ki, crazy oldu yəni Meryem. Mən qaz. Mənə deyəsən, o da yaxşı maraqlı bir yer var, şəkil çəkdirmək. Sən biraz danış da təəssüratların nədir? Məsələn, gəldin, nə xoşuna gəldi, nə xoşuna gəlmir hələ ki? Mən flamingo və krokodaylı xoşladım, amma başqa heç bir şey yox. Başqa heç bir şey yox da. Görə bilmirsən, hə? Yox, yox, görərik də. İndi bəlkə qabaqda yaxşıları olar. Məryəm, səndə vəziyyət nədir canım? Sən nə xoşuna gəldi? <laughs> Məryəm burnun qurtdalıyor. <laughs> diye. Ümid məni dişləyir. Oğul, təbiəti möhtəşəmdir. Təbiət burada möhtəşəmdir. Griffith Park. Dəhşət yerdir də. Quşların səsini eşitsiz? Su ilə quşların səsini. Orada adam çoxdur, desinsə maraqlı bir şey var orada. Bax bir dənəsi buradadır, baxın. Məryəm o açıq rəngdən görür, deyir bu pandadır. Bax bundan. Deyir, bax gördün. Yazı yazıb baxır ki, soxublar mənə uçurmanın içinə. Hə. Monkey? e <laughs> hanım sen çıksa çörek güzelliyor sana. Onu ne kaçırdı ha? Açma olmaz gibi. Bak bak bak bak bak. Bütün geliyor. Burada nəsə var, burada bağlıdır. Ayda. Burada nəsə var, burada bağlıdır ancaq. Maraqlı bir yerə oxşayır. Amma gəlmirsən. Yo, bağlıdır oradan bu giriş. Araba vurma Meryem. Burada bağladı. Allah bu 24 dolar biz vermişiz ama her şey sen vermiyor burada. Hana. Tiger. Hana. Bak kız orada. Oturup orada dinlenir şöyle. Kaç yaşıyor burada? Burada ayı olmalıdır. Ama her iki e, görmüyor. Ayını her iki görmüyor. Burada ayı olmalıdır. Yəqin evdədir yatır. Görünmür. Oo, begemotlar buradadır. <laughs> Mırt ya bunlar. Ayda suyun içində. Bura gedək. Yaxşı, gedək bura. Biz indi buradayıq. Bunları gördük ki. Hə, meymunu gördük. Bunun hə, gördük, hamımız bağlı idi. İndi burada bağlı idi. Ay idi bilmən burada. Buradan gedə bilərik. Hə, gedək, gəl. Uşaqlar üçün playground var, o da bağlıdır. Amma qəşən playgrounddur. Məncə bura tam full açılsa daha maraqlı olardı. Demirəm, məcburi gələn adamla <laughs> Deyəm, məcbur gəlmişəm. Hələ bağlı yerlərdə var. Vafşim belə <laughs> zorla kəzirəm ha burada indi bu saat. Ləzzət eləyən nədir? Təbiəti. Təbiəti. Necə qurublar bunu? Görsən bağlıdır. Görsən close, area close yazır. Gəl. Nə olur? Don, gəl bura. Get. Onlar da dilə gəlib. Görürsən, tək mən deyin, sənidim, geri var idi. O bunlardı, bu da dilə gəlib, mələk də dilə gəlib. Nədir qızım? Neyniyəm axı yatırlar. Evim mən saxlayıram animalları. Şəhərli yerində bundan çox heyvan görürsünüz. Onun bunun əlində. <laughs> Yaxşı, tam mən əyləndim bu gün, okey. Kim? Mən. Keşke mənə um, çox götürsəydi. Mən kimsə bizi toy eləsəydi. Rahatsan orada. Rahat ol orada. Başım üçün boynum belə qalxır. Başım səndə orada. Harda? Bax, oradan. tabi. O yüzden soğukluk var. Biri de uzanır. Ayten. Biri oturuyor, biri de uzanır. Yumuşaklar yok. Bu elma bu. Meryem gel sen ona. Ne istiyorsun canım Meryem? Ben ikisini görebilirim bunu. Amul orada. Hmm. Bu harbi kalp aldım. Şey. Hans uydu ne güzel. Ha? Uydu ha. Uydu olmuyor. Ne güzel oluyor. Ha oldu. Ha gör, gel, gel, gel. Geldim, geldim. Burada da var. Onun hareket ayarlarına bak. Hara girdiniz? Baba yakın. Covering yourself with the leaves, you can see it. Mənə foto çəkəlim, nə olar? Mələk foto çək eləməz. Axı mələk maraqlı bir şey tapdı. Yes, amma bilmirəm, əgər reysini çəkmək istəyirəm. Sən çək görək nə düşür, yavaş et gəlir bir tərəfə. Hə, burada qarilla var, bir tərəfli yoldanca bura. İndi bir tərəf var. Girişi möhtəşəmdir. İndi görə biz qayılanın özünü görə biləcəyik. Aa, hey. Gəl Məryəm. Hə, A gorilla, da. Gorilla looks like a big dog. Yəqin boyfudur da, smalldır. Cəhətdir də bu. Hə, mırtdaşırı. Yuxum gəldi. Biraz da baxın, gedib yatacağım. Zebralar var burada. Özdə əməlli vaxt gəzişirlər. Gəl, buyur xanım. Niyə? Görürüz zebranı. Nərə, okey, hə? Məryəmə Məryəm yəqin mənim kimi də çox da belə vav olmur heyvanları görəndə. Heyvanları görür deyə gördüm gedək. Zibran gördüm. Nə gördün? Mələk idi, ürəyi xərab olur. Nə olur mələk? <laughs> Koltuğuma alışayım. Mən 3 gün sonra görəndə o qədər şoka düşmədim. Yaxşı, exit aşağıya görsədi. Sadəcə birə qalır 20 dəqiqə. Harasa bir 11-də çatdıq da bura. İki saat baxır bax. flash, flash. Gəldin yenə, flash. Gördüm gördüm gördüm. Anam var. Bu zooparkın skoru nete olabilir. Tenin üzerine nete. Ben 3 verdim. Təbii, hə. yaxıyam. Yo, yo, və təbiətin sıxıram da, təbiətin sıxıram. O da onun içində. Mən 10 out of 10 çünki əndə mən favorite animalslarımı gördüm. Hansıdır sənin favorite? Kangaroo, sonra o bir dənə. Cüpar. Okay. Yes, sonra bir tane giraffe, sonra bir tane elephant gördüm, sonra bir tane koala gördüm. Hmm. Okay, Malay, Malay okay. gördüm, Malay. Malay de Crocodile. Zero. Okay. Ne gördün? Sen, zebra. sen de happy'sen Balaza. Zebra gördün. Oh, yeah, zebra da. Sen de happy, sen. Dilbil elma da böyle, sen de happy, sen. No, keep sen bir dənə mı mən Sen sen ne nə deyirsən? Yama göre yaxşıdır çünki hə. Və o da Düzdür, istəyərdim o yatmayanları da görüm, amma çox yatmışdır. Və also a paper. Yoxdur. Məndə su var Agat. Başım, mən, sən 10 verirsən, mən 3 verirəm, Ayten 7 verirəm. Təbiətindən 10-dan 10-da o heç. Şalım yorulur, gedir, kimi qucəliyim? Qoy <laughs> başlayalım. To jest koala koala. Nasıl? Meryem. Sen burada meymun Ha. Snətdir, snət. Biz bura orucluğa gələcəkdik. Aytən elə bir ki, bileti götürəndə fikir verməmişdik, orucluğa düşür. Onda saat 4-də, saat 4-də salmışdı, çox isti idi, dəyişdi, bu günə saldı. Əslən Nicat da bizlə gələcəkdi, onun üçün də bilet almışdı, amma Nicat 5-cü gün işləyirdi yəni. Hə, ona görə imzat gələ bilmədi. Zooparkdan çıxdıq. Hə, indi gedirik evə. Mən də gedirəm San Diego'ya. Yəqin bu videonun ardı San Diego. Sonra oradan qayıtmaq. Sonra səhər üçün yenə təklifim var. Bazar günü o olacaq. Ümumiyyətcə, hə, biraz bu həftə biraz çox ə, hə, məşğul həftə oldu. Çox işlər var idi üst-üstə, üst-üstə. Biraz sözümüzü yorucu həftədir. İstəyirəm tez qutarsın bu həftə. başım ayılsın. çok yoruldum həqiqətən də.